Minä en ole koskaan kolaroinut. Kyllä minä vielä ehdin. Minä osaan kyllä ajaa. Minä ohitan Minä nyt. en halua myöhästyä. Minä en väli. Minä en väistä. Pups. Menin vanhoilla vihreillä. Minäpä tuosta pujahdan. Minä en ehdi odottamaan. Minähän minä en olen kiireinen nyt mies. Minä kyllä menen. Tuosta minä kiihdytän. Minä, minä, minä, minä, minä en ole koskaan Mikä meihin fiksuihin ihmisiin menee liikenteessä?